السلام علیکم دوستو میرا نام سلمان دیو ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وائی فائی کا پاسورڈ کیسے ہیک کر سکتے ہیں جی ہاں یہ میں آپ کو پروف بھی کر کے دکھاؤں گا کہ وائی فائی کا پاسورڈ ہیک کر سکتے ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ وغیرہ یا کانٹیکٹس میں سے کہیں سے پوچھ سکتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے وائی فائی کا پاسورڈ ہیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سافٹ ویئر چاہیے وائی فائی پاسورڈ شو یہ پلے اسٹور پر اویلیبل ہے تو جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ وائی فائی کے پاسورڈ شو کروا دے گا آپ کے فون میں جتنے بھی سیو ہوں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کے وائی فائی کا کسی ڈیوائس کا پاسورڈ نہیں پتہ اور وہ ڈیوائس کسی اور فون کے ساتھ یا کسی یہ فون کے ساتھ ہی کنیکٹ ہو تو آپ اس فون میں یہ ایپ انسٹال کریں اور اس میں سے پاسورڈ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو فرینڈ آپ کا نہیں بتاتا پاسورڈ لیکن اس کے فون میں بہت سے پاسورڈ سیو ہیں تو آپ اس اس سے دو منٹ کے لیے فون لے کر یہ پاس یہ ایپ سیو کر کے انسٹال کریں اور اس کے بعد اوپن کریں گے تو سارے پاسورڈ شو کر دے گا جیسا کہ یہ یہ میری ڈیوائس کا پاسورڈ ہے ویوو کا تو میں آپ کو پروف کر کے دکھاتا ہوں تو جب اسے آپ اوپن کریں گے یہ فل سکرین پہ کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں جو ہے وائی فائی کا پاس ورڈ آ گیا ہے اور اوپر اس ڈیوائس کا نام آ گیا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں بھی یہ وائی فائی پاس ورڈ صحیح ہے یا نہیں تو یہ میری ایوو ہے اور اس میں دیکھیں یہ وائی فائی کی یہ دیکھیں ادھر بھی یہی پاس ورڈ ہے اور ادھر بھی وہی پاسورڈ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایپ صحیح کام کرتا ہے تو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ میرا چینل سبسکرائب کریں یا نہ کریں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں اس سے ارننگ نہیں کرتا اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کا فائدہ ہے کیونکہ اس میں میں بہت سی ایسی چیزیں بتاتا ہوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں